Ini cara tak mau bagi pizza semalam jadi kerah ketung. Okey, Assalamualaikum. Hari ah, ni aku nak ajak macam mana kalau aku beli pizza semalam ah, nak panggil balik hari ni. So, mai aku tunjuk cara dia. First, okey ambil pizza yang berbaki tu. Letaklah satu pinggan. Kemudian ni hanya berkesan kepada siapa yang ada oven lah. Kalau pagi dia hujan eh? Ah ha, hujan sikit. ha, itulah. Kalau tengah hari dah dah lah. tak okey sangat. So kita ayak. Dia kena letak ayam kat sebelah Sebab nanti nak bagi dia lembab Supaya roti tu tak kerah So ni salah tu cara untuk tak bagi ke Bihi yang mana satu Mi? So tekan ni set seminit. So kita tengok seminit nanti apa yang jadi. Oh reflect lah. Bahaya reflect reflect. Sini je lah. Thank you. 2,000 years later. Okay. Voila. Okay. Ya. Pizza pun dah wasap. Ayam pun dah wasap. Cik? Ha, lembut? Ah. Tapi dia kena makan terus makan roti dan ni kena letak ayam sebelah. Oh. Ah ha, sebab dia supaya dia lembap. Oh. Ah. Kalau tidak dia kerah ketung ah. Oh Yeah. Ha. So nak lembut. So ini cara tak mau bagi pizza semalam jadi kerah ketung. Bye. Jangan lupa subscribe ya Siang Bro. See ya. Assalamualaikum.